こんにちは、淡田洋介です。今日はこのキャンバスに赤、青、黄色で絵を描いていこうと思います。赤、青、黄色といえば三原色なんですけど、私の好きな作品でピート・モンドリアンの赤、青、黄のコンポジションというのがあります。なんかかっこいいですよね。で、この3色結構シンプルだけど、ちょっと難しい色合わせなんですけど、結構私は好きです。 今日は赤、青、黄のアクリル絵の具でこのキャンバスに絵を描いていきますちょっと黒も使っていこうと思います すごい鮮やかな色を俗に言う原色と言いますが、正式にはこの原色は赤、青、黄色の3色です。この3色は何色を混ぜても作ることができません。でもこの3色があればいろんな色を作ることができます。 なんかもうあと何色か足したいんですけど、今日は3色で描くと決めちゃったので、3色で描いていきます。 もし単純な色を使う時に何色に使おうか迷った時はこの赤青黄色というのは原色ということで選ぶ理由になります子供っぽいプレイフルな色にもなりますし国旗に使われる色なので割と大人っぽいイメージにも使うことができますいろいろな意味でとても便利な色合わせだと思います